はい息が切れてるね大丈夫ですかはいじゃあ行きましょう関西川 name 何するものか she could ありがとうございます